привет! Э, меня зовут Илья Новиков, и сегодня с моими глазами что-то не так. Сегодня мы будем проходить Антарктиду 77, потому что... Ой, какой 77? 88, потому что мы в прошлой серии, кто смотрел, то хорошо, а кто не смотрел, то плохо. А с прошлой серии мы такие настолько тупые. А, досички перед нами были... А... Короче, вы сами разберетесь, не буду спойлерить. Посмотрите либо если тут подсказочка вылезет. Не насрать. Сегодня будем опять проходить, потому что я такой тупой. Не подобрал тут... А, понятно. А! Это я знаю тебя. Да не заменяй ты патроны. Что ты прям такой... Иди в жопу. Пожалуйста. Так, э, то есть, э, когда я вот такой вот, э, ладно, покажу вам, а когда я такой, э, где что, и вижу кружочек. Найти способ передавить завал. Сделано. Доберитесь до бровой станции. И что-то я заметил. А, вон, господи, не вижу. А, сейчас теперь мы можем хорошо садиться. Подожди, топорчик э, возьму. Сядем, сядем. Я три... ви, Я сейчас за сегодня три видоса сейчас записываю вам. Прикиньте. Да сдохни ты уже. Да ты... Стой, подожди, подожди. Не-не-не, подожди, я хочу убить. Чтобы он ко мне не приставал больше в этом жизни. И вот. А, так. На. И так, подожди. Мы добрались. Типа и что? Так, бравые мы прошли. А... Я уже слышу этих дебилов. Посмотрите главный корпус. А сейчас мы осмотрим. Только с этими пацанами... А, я думаю, мы сейчас приехали. Иди ты в жопу. Я первый. Открой. Ты че? Тупой! Ты тупой! Закрой дверь. Каравай, каравай, на наступит каравай. Мы патроны так потеряли. Что у вас происходит? У меня патронов нету. У меня патронов-то нету. Что делать? О, сохранение. Успешно сохранено, ну, молодец. А так бы мы на следующее видео так бы оставили. Блин, почему я такой тупой? А, о. Нет. Ничего, давайте сейчас осмотримся. Потому что эти дебилы у нас э, помешали э, связи с гибелью товарищей Быкова и сложившейся на станции чер чер через звучание ситуации практически един единогласно принято решение о прекращении э, экс экспедиции уничтожения всех э исследуемых э, образец и и подрыв, подрывы спуск пещеры. Против проголосовал товарищ Ефимов, о чем, например, напременно стоит до, доложить начальству, немедленно передать сигнал бедства и инструкции на исследование станции, а затем на, и, и наибольшую Э, землю в сообщениях особо подчеркнуть наличие живых и чрезвычайно опасных существ в э, Протокол совещания от 7 декабря 12.37. Офигенно. Как круто. А патроны, патроны, автомат. Откуда автоматы еще взялись? Так, подожди, это тот самый, где он там? Ага, все. И мы нашли замерзшего трупа. А да ладно тебе, что ты прям... О! Подобрал. Что он заметил? Сюда... Это точно он. Фонарь... Все, все, подожди. Это точно он. Он жив. Что там написано? С фонарем спуститесь э, в подземле и в поисках отца. Я ничего не понял про тебя. Так. Так. У тебя что-то еще есть? У меня патронов-то полноценно нету. У патронов-то нету. Как я буду воевать-то? Подожди. Тут... Слушай, гони мне ключ. Так. О, фонарик. Так, подобрали фонарик. Мы даже там ничего не подбери. Прикиньте, мы там ничего не под... подбирали, потому что там эти рай, вот эти вот гадов в мире. А. Подобрал карту Бурулава. Молодец. Так, э, ну вот так вот. Идите в пень. Реально вы заколебались. Закрой дверь, пожалуйста. Пошел в жопу, пошел в жопу. А, так, пошлите, ладно, там ничего интересного было, просто аптечка и карта вот брала. Не понял, что. О, опять аптечка, молодец. А, ничего интересного, опять. Там что-то есть, я подберу. М Ах ты говно! А! А! Ненавижу! Там еще что-нибудь? Слушай, я ненавижу таких хэдкрабов. Все, буду их называть хэдкраб. А! Пошел в жопу! Хилка, Хилка, спасай жизнь. А так... Блин, я поначалу думал то, что... Опа, пистолет. Э, на сколько патронов? 11. Не буду сейчас его тратить. У нас есть э, патроны еще. 13, ну, молодец. А, так, дальше сколько у нас видео? 7 минут, да что так быстро? Так, э, мы подобрали ничего. А, молодцы, мы ничего не подобрали. Ну и фиг с ним. Так, тут ничего не интересного нету. Так, ничего нету интересного. Подожди. Так, ладно, ничего нету интересного. Ладно, пошлите дальше. Ради этого мы прострали только что время. Так, а, мы ничего не нашли здесь. Бурду, да, бур... Нет, нельзя. Понятно. А, сейчас разберемся. Так, подобрали. Я что-то ничего не понимаю, зачем подобрали. Кто я? А, я уже ничего не понимаю по данным радиоуглеродного анализа. Возраст образцов существ, которые мы доставили в лабораторию, совсем не доси... Э, доисторическая прибор, показано, что они сами из одного времени. Как это возможно? Мне очень не нравится все это. 19 ноября. Э, продолжить. Э, да ты заколебал! И что, все? Мне обратно идти? Я не понимаю, мне обратно идти, что ли? Зачем я шкафчик открою, если ничего у него нету? Ладно, обратно пошли. Так, зачем странно туда идти? А, пошлите обратно. Потому что мы даже не осмотрели ничего из этих гадов. О. Ничего интересного, ну не зря. Так, давайте в последний раз сохранимся. Так, не, не. Подожди, а что, мне нельзя сохраниться? Нет, можно. Э, пошлите дальше. Осмотримся и пойдем э, заканчиваем с этим видео. Слушай, тебе не повезло. Так. Ах ты гад. Да? Изыди. Смени. Все. Так, а, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. Да пошли вы попу. Открой, пожалуйста. Блин, вас тут кучами. Типа. Ну что, спускаемся тогда уж. А, пожалуйста, хоть бы там сохранение было. Ой, господи, у меня весь мурашка. Заколь... Пещеры, пещеры, пещеры. Тут... Здесь сохраненка. А, ты, ты заколебали! Пошите вы в жопу! Пошите вы в жопу! Да пошли вы в жопу! Так, а, ну и все. Как бы ничего не интересно. А тут есть сохранение, пожалуйста? Можно обратно? Так. Ты гад. Можно? Можно, конечно, залезть, но ладно, сейчас пойдем в бу бура буровое. Пойдем опять сохранимся и заканчиваем с этим видео. Потому что я уже да пошел ты в жопу, конечно. Ладно. А, да ты заколебали. Все. Пошли. А, так. О. Л а, короче. А, да ты заколебал! Все при жизни. Ладно, опять сохранимся. А, еще раз напоследок сохранимся. Ссылка на плейлист и Инстаграм, второй канал, а, Твиттер, э, э, ВК, ну, страница ВК и группа ВК тоже в описании. Не забывайте подписываться на мой основной канал и второй канал, потому что там стримы будут выходить. Обязательно подписывайтесь. Всем с тобой до следующих роликов. Всем пока, до скорого и удачи. И удачи.